кичинекей нерсе жүк алып пружинага илип коёбуз. пружинанын экинчи учун таянычка бекитебиз жүктүн иш аракетинен улам пружина созулат демек нерсенин салмагы ага таасир этет жипти кесип жүк менен пружинанын түшүшүн көрөлү пружинанын чоюлуусу жок болуп кетти демек кулаган нерсе аны менен кошо түшкөн пружинага таасир этпейт бул учурда нерсенин салмагы ноль болуп саналат бирок оордук күчү нерсеге дагы эле таасир этип анын кулашына себеп болот